t ô ano máis a sociedade galega saliu á rúa no día de hoxe para decirlle ao señor Fejó e ao Partido Popular que deixen de facer negocio ca nosa saúde, que a saúde é un dereito e non se pode converter nun negocio que os estándares de calidade da sanidade pública son froito do esforzo que cada día traballadoras e traballadoras facemos para manter ese nivel de calidade a pesar dos recortes, a pesar das privatizacións e a pesar das políticas do señor Feijó, que o único que lle interesa é facer negocio ca nosa saúde non lle imos a consentir que siga a deteriorar un servicio público de calidade. Non lle imos consentir que siga a eliminar postos de traballo da sanidade pública en beneficio da privada e, en concreto, e, en definitiva, imos gañar esta batalla porque a sanidade pública é un dereito universal. O lío que hai aquí!